склон темной ночи. Ну вот играет до зари, все расходятся тоскливо, когда потухнут фонари. И под покровом темной ночи, любовь играет.